tago de knao e la parta tru disoligio buonan vesperon mi esperas che i fartas bone mi giuas la silenton de la urbo che instigas min mediti kai do mi lasas vin alla medito kai mi dira salvi kiel mi decidis hiero la novan saluton au gison facte de la anta meditoi. se vine nion povas fari kion vi povas fari? Saluton kai bonvenon a nia nova Zamenhof amenito. Hodiau mi multe pensas alla forpasintoi. Estas homoi kiui restas ciam kun ni, ec ciam ili ne plu promenas sur citi utero. Zamenhof parolas pritio, inter alie en la parolado malferme alla oca congresso 1912 en Cracovo. Mi lego sel pagio quartcent hoc. porque ni vivantoi povu festi la hodiauan jubileon, fervore cae sindone laboris multae personoi, ciui nun iam ne vivas. Nia morala devo estus rememori ilin en la nuna solena momento. Sed, hove, ilia nombro estas astro granda porque ni povu ilin ciuin citi. Cai, crom tio, la pli granda parto el ili laboris tiel modeste, che ni ec nescias ilia in nomoin. Tial, por ne fari mal justan apartigon inter eminentuloi cae ne eminentuloi, micitos nenium apartan nomon bone qui è il pri esperanto en uh, grava universitato tra la mondo mi estas pritaxata eminentulo fare de multai. Sed facte, se mi ja estas en mia rolo, tio estas danke alla multai, ne eminentuloi, kiui laboris per cae por esperanto tra la iardecoi cae mi volas rememori ilin, o Dio. Char, sam kiel Zamenhof diris, oni ne devas fare distingoin, anta o la morto, inter eminentuloi, cae mal, ne eminentuloi, pardono. Ja. Esta strangai tempoi, anunai, ciuin in ni travivas. Cae facte la morto estas anta uni. Multe pli ofte o la festo de la sanctuloi cae de la forpasintoi. Ciui ocasas ci momente en la iaro. Do, mi volas simple cun mediti pri la gravezzo au mal gravezzo esti memorigitai per propria in omoi ciam facte labori modeste sen pretendi la rememoron de unia nomo sed nur pro la giuo pri la laboro mem devus esti eble sufficia facte mine stias ciu mi estas tiel modesta cae anca osagia eble mine estas sed ne temas pri mi facte temas pri pripenso pri la gravezzo. Memori la anonimai, homoi, kiui permesis al ni esti, kion, kio ni estas fakte. Dankon pro vi atento gis morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.